Tesla. Salamu alaikum. Alaikum salam swaji. Raika. Raika. leo niko moshi nasikia tuma moshi katoto kako faini amebeba hadi ngwai chiza wewe rada iko ganja kushikisha tu form dango zimenaisi ah. twende makejani piga basi na bandane tukiwasha zile nare tukicheki zile male nikisaka tu maganje ni mchize tu masai ni mkembe tupatie ni mkulenkiwa sakisake tu matrie shikashika totokao kikipeleke na rada kimishiha na dai kumkuta sairo hop junajua kumekuchwa ah. kesho kutwa kutwa kuna bash ah. bash bash bash bash na makash tuje nice tuje nice tuje nice nice Tuje nice right gang tuje nice Tuje nice Nisikuye tu bana tuje nice Tuje nice Kwenye studio manze zime nice Zime nice Salam alaikum alaikum salam gote Mama Grace wa Titana Cheza titani msupa wa kiwanda Cheki man Tumekam na ubaya Chunga mroro wako asipitwe na yes kumo Mnasikia mnamzia medara kametoka na mamol Mina kuja na mpatemba na kitoka na mamol Panatambua mende bro lamba lolo Raundi ya sita zako zikishika chunga usoro juspende mapoko na kwanga wasoro hit na mokoro chulichila dimoro bado diva kanadai kejani ya mabati nizamisha mjulu bank futi sita venye na goya na misiechopa nipate na bongi kwa sofa yeah huko ni kushika tu mashashi mandom cheki buda dandia kila aga bandia stori za manguna kwa bazenga sio fom zulu banks akidai walai ni kukemba tara kabisa ndo ni mtoe joto hadi kwa misa na katia poko sesa walai akiringa tu vidole na ringa tu maringu akipata bols atasema tu ni nani cheki buda east west homisebeso oh, cheza tukiwewe huku tukiflow na mangeuskaso akianza singo za kupasua mama gresa kofiti akisugua iyo aga yake nani madua kuzurura buto nanitambua confirm ni mazishi na matanga Akiwa kasisinda kuzima Tuko fit right gang, tukiit kwenye beat Walai buta bosi sinda the master Pupa first, ebuka tadhani ni maweng Tukibang na waroro kwenye wanna die Wanadai tuko Heaven. Tuje nice, tuje nice, tuje nice Tuje nice, tuje nice, Rai gang, tuje nice Tuje nice, lese kuye tu bana, tuje nice Tuje nice, kwenye studio manze, zime nice Zime nice